le van a klub Cardi B-re bevadul, yeah Retro és nation, ez kokó minut, yeah Ich bin hier de größte boss, ja, ich bin abszolút, yeah Németül is mondom, ha nem érted angolul, yeah Ez nem ott egy terepet, ha nem bírod a feszkót I'm fuck with sharp pussies, now hollow way, now let's go Hollow, hollow way, I don't smash, I pass, bro Úgy eszi a dákot, mint a gyerekek a Hasbro-t Yeah, úgy nézed a csajom, mint egy kirokat Tiéd rád is néz még úgy is száraz, mint egy sivatag Saying that you tough, honestly I'm really give a fuck Légy szíves, csak úgy sötesó, neked adok igazat Jó kicsi a faszod mellette, még nagy a szád is Úgy robbanok bele majd, mint pár éve az ISIS Never catch me in all them sticks I always lied with I've be moving hella bricks, yeah I'm moving like migrants Nem magyar a téma, tesó, nekem nem probléma Áthívaszom szétba, de elgedálja így moréna Spanyol ribimon deliciosa muy buena Begyújtva a két a velünk mozog katapétaja Bele van a klub, Cardi B-re bevadul Yeah, ne toro pizdárni és a eszkorkó minut Yeah, ik bin hier de größte bosszja, ik bin abszolút Yeah, németül is mondom, ha nem érted angolul Yeah, ez nem a te terepet, ha nem bírod a feszkót I'm fuck with chapus, it's not hollow, way, now let's go Hollow, hollow I don't smash, iPads, bro Úgy eszi a dákot, mint a gyerekek a Hasbro-t